Signor Spinelli, mi dica. Ho bisogno di soldi, sto male, devo farmi... Ma come? Come ma come? Devo farmi, sto troppo male. Come cazzo è che non capisci un cazzo? Ma cazzo vuoi, scemo di merda? Oh, scemo chi? Devo farmi... Ma vai a puttane, va. Voglio la bamba!